گایز یکی از سفرهایی که همه تعریفشو میکنن پیاده روی عربعینه حالا قراره با ترور بزرگوار فرانکلین و مایکل که تازه از زندان آزاد شدن بریم به این سفر تا ببینیم تو راه کربلا چه خبره اگه دنبال سریال های باحال و چالش های باحال با دوبله طنز توی جی تی هستید حتما channel ما رو subscribe کنید خیلی خوب رفقا بعد از آزادی از زندان بریم یه سری به آن بزرگوار بزنیم ببینیم چه غلطی داره میکنه اه. چی؟ بزرگوار اونجا داره چیکار میکنه خدایا خب، این مردک داری چیکار میکنی؟ محمد ولکن بذار ببینم پیداش میکنم یا نه آقا چی رو میخوای پیدا کنی؟ دارم میگردم دیگه به تو چه ایه چمدون و کوله واسه چی برداشتی کوفتی رو کجا گذاشتم آهای مردک بابا چی میگی محمد اه اه حاجی ریش و پشت چرا گذاشتی ببینمت <laughs> بسیجی شدی چرا لباس مشکی پوشیدی قضیه چیه محمد <laughs> این میاد بد نیست ولی خب چرا ریش و پشم گذاشتی اون قضیه ساکا چیه چمدون و ساک راستش ممت جون <laughs> وقتی تو زندان بودیم نیت کردیم که اگر از اینجا آزاد بشیم در واقع فرار کنید آره دیگه همون در واقع اگه فرار کنیم اگه خدا قبول کنه یه سفر زیارتی بریم <laughs> اشمام <laughs> بابا بیا پایین نموستن کجا میخوایم برید مسجد حاج واشنگتن یعنی چی بمن چرا چرت میگی الانم دیدیم اربعین نزدیکه دیدیم چی بهتر از پیاده روی اربعین زیارت امام پنجم کربلا وقتی که امام پنجم تو کربلا نیست که امام حسین آره دیگه حالا برش کن به هر حال تنهایی میری نه بچه ها میان با بذار ببینم بچه ها کجان خب سلام مایکل جون کجایید کجا جلو هالیوود باشه باشه اومدم اومدم اینا رو بردارم برم بله همون پیکانه همیشگی خب کجا مایکل اینا نمیدونم برم ببینم جلو چیزن پیاده رای که هالیوود هستن خدا قبول کنه یه سفر بریم پیاده روی اربین و الهی به امید تو <laughs> خدایا شکرت شکر که از زندان آزاد شدی آزاد نشدید آقا فرار کردید اونم با نقشه من خب دیگه محمد منت نزار در که خب، فکر کنم این ورا باشن خوب اونا هاش ایول ایول سلام بچه ها حالتون چطوره بچه ها خوبید؟ ای کسافت ها تنهایی اومدین اینجا فلافل کوف کنین؟ راست میگه یعنی چی؟ سلام بزرگوار سلام سلام حاجی شما هم که مثل این احمق چهار تا چیز برداشتین کیسه سنگین برداشتین بابا اونجا مسافرت های آمریکایی نیست در واقع میاد خاور میانه اونجا باید خیلی سبک سفر کنید داشت یه فلافلم به من بده برو آقا وقتمو نگیر بابا یه فلافل میخوام فلافل چیه ما اینجا فقط هات داگ داریم یه فلافل بده خودم الان بر میدارم فلافل ندارن که یعنی چی اه دهنت بهت چرا فلافل ندارید خب بیاید بچه بیاید سوار شید بریم وسایلا رو بذارید اینجا و بریم کدوم امید ببینم هم سوال میپرسید داریم میریم فرودگاه دیگه چرا قرمزه سلام چه خبر به؟ سلام خوبی از وقتی از زندان در اومدیم دیگه بهم زنگ نزدی آره دیگه درگیر بودم شما چی بچه ها خوبی شما مرسی ای مایکل اون زن جیمنا چیکار کرد تازگی با کسی بیب نداشته تو نگاه کن بابا اه یادم ننداز راست میگه دیگه مردک تو زندگی خصوصی دیگران هیچ وقت دخالت نکنیم آقا درست زن مایکل ژین داست و <laughs> کلا با همه بیب آره ولی خب دلیل نمیشه که آره دلیل نمیشه شاید یه روزم من رفتم به جاش کردم اون موقع شما میاد به با زشت جلو خودش نگو دیگه مدویل کن دیگه نامود سره خودش سفارش میکنه دیگه برو آقا برو فرودگاه زیاد حرف نزن باشه بابا باشه بریم بریم داری میری سفر مذهبی مردک بعد اومدی از این حرفا میزنی ای راست میگه یا امام حسین منو ببخشید چی چی چی چی رسیدیم و رسیدیم اه اون چه رمپیه یه بار با اونم چالش میریم اول آره ممبرت فعلا ویل باید بریم به هواپیمامون برسیم به لس سانتوس اینترنشنال ایرپورت خوب رسیدیم به فرودگاه خب ماشین رو باید پارک کن تو چیزی که پارکینگ فرودگاه آره پارک کن تو فرودگاه بیانجا نه <laughs> من گردن کلفتم همینجوری میرم تو فرودگاه باز <laughs> کنید این در رو بابا از گیت باید رد بشی گیت چیه بابا مرد مرد خیلی حرف میزنی ها من اینجا گردم کلفتم من رئیس اینجام تو به من میگه از گیت بیا خب هواپیماتون کدومه فکر کنم این زرده باشه آره خب پاسپورت بلیت بابا من مدویرمون کن بابا پاسپورت چیه بلیت چیه <laughs> ماشین رو میذاریم اینجا برگشتنی از همینجا بر میداریم وسط باند آره دیگه ممت بزرگوار آخه وسط باند فرودگاه کدوم احمقی پارک میکنه معلومه دیگه این احمق بابا ساکه چید بابا پیاده برید سوار هواپیما شیم پیاده شو مایکل احمق آقا سلام خوبید پرواز میانه اینه خاورمیانه خاورمیانه کجاست خاورمیانه دیگه ما میخوایم بریم عراق نه این نیست اون ورتره زیارت قبول دادش پیشا پیش مرسی مرسی خدا قسمت شما هم بکنه خوب احمقا رو نگاه کن بچه ها پروازمون اون یکیه بیاید بریم اون ور یا امام حسین ما داریم میایم قدم قدم خدافز برج مراقبت گزارش میکنم هواپیمای یو سیکس به مقصد عراق از زمین take off کرد هواپیمایی United States Air سفر خوشی را برای زائرین محترم آرزو میکنم امیدوارم که از سفرتون لذت ببرید